Itu apa? Bikin apa? Tanda buat tahu naik pesawat. Oh, yang mana orang naik pesawat? Ini. Oh, terus pesawatnya yang mana? Pesawatnya yang dinaik ini. Terus? Lanjutin. Terus itu dipasang itu tulisan. Terus habis itu itu nanti datang terus habis itu itu berarti undangan ulang tahun pakai pesawat gitu ya oh. lanjut bawahnya itu bikin apa itu nah, bunga nah, bunga lanjut lupa, hari lupa tanah lupa pisang oh pohon pisang ini apa ini ini pot bunga yang udah pecah ah, pot bunga yang udah pecah hmm. tapi masih bisa dipakai hmm. seru bikin ini Thank you. Enggak. Ini apa ini? Mau bikin orang.